我我我我我我我。 小明越嚟越冇氣力，咁樣咁樣點樣行路上广州，現實越嚟越大壓力，压我压我压到有氣冇的頭，朝九晚九逼車供樓，quota 唔夠指標照舊，日日夜夜尋尋觅觅，唉，每日對人歡笑背人愁，以為翻到屋企可以唞，一家齊齊整整就算辛苦也足夠，點知个个打機。 停手！不何啰啰嗦嗦叫我掩门？快啲走，搵朋友打边炉，讲感受。佢哋挂住劈酒，自然自语，我不如收口。究竟究竟，有冇人可以听下我感受？压力。 Audi Audi Audi